第一天，你走了，但我却还没有准备好。 跟你说再见。 帮我拿这里零针。哎呦，终于要告白了。怎样？不行啊。那你干我不自己给他。那就就就害羞啊。好，我帮你拿给他。真的？谢谢。啊，晚上吃什么？本身都可以啊，吃拉面怎么样？拉面。好啊，走。 第二天，我依然希望你还在，希望你一切安好。四刀，全家。你过一下。 哎，老师，你大专怎么那么多啊？那就考卷啊。考卷，也太多了吧？哎，杨课？体育吧。走了，下次要迟到了。哎，长汉。嗯。上次的地理讲义你有交吗？地理讲。就是还没交啊。哦，给我带。 哎，不要啦，我们一起去社会办公室交。啊，走啦。好，我一起走，刚好。走吧。好，走。上一堆。哦，对啊，快要断考了，明天不是要考五节吗？真的是超烧脑的。对啊，且我数学还没看呢。完蛋了。 去找他。哎，陈汉，你要去哪里啊？陈汉。第三天，教室座位旁。 独留你空白的位置，一如我空白心上对你的亏欠。张晓，我叫你帮我拿个林医的东西，你有没有拿给他？有啊。有。那你昨天在干嘛？你为什么要骗我？ 为什么告诉我实话？为什么不告诉我你也喜欢他？你当我傻子啊？不然都知道了，说，我为什么要跟你说？说了，你还拜托我帮你跟他告白吗？如果你不拜托我，我怎么拦截你这个敌人？装傻，为什么要利用我？为什么要利用我对你的信任？你怎么这么惨？ 我们多年的友情就这样被你轻易背叛，你怎么犯贱？我犯贱，在这个世界上，会有人永远相信别人会对自己好的人，才犯贱吧？你凭什么要对你这么好？张翔，你他妈在说什么啊？我把你当兄弟，什么好的都想到，因为林依珍，你他妈背叛，我真的看透了。 的王八蛋。第四天，那天我听说你住院了。 我以为你不严重，但我又错过了。 第五天，我似乎意识到你已经走了，意识到你再也不会回来了。 陈汉，我矛盾地写下这封信，一方面希望将信里的话传达给你，但又恳求上苍，让你永远不要看到它。当你阅读到这段文字时，我已然停止了喘息，停止了与命运间无谓的抵抗。陈汉。 对不起，我们都未曾学过该如何好好告别，总自以为是的做出自认为最好的安排，但显然我们的智慧都不足以为离别铺路。陈汉，对不起，我选择了最低劣的方式，淡出生命的舞台。 连羡慕的机会都不给，这样的错误已然成为我一生的懊悔。对不起，与你相识的十三个年头，一同为彼此过了十二次生日，但今年我势必要缺席了。这次我缺席了你的生日。 我的生命以及未来，陈汉，在未来的某日，如果我渐渐地退出你记忆的帷幕，那表示你我皆得到解脱，不必再为我的离去担负着沉重的伤痛。陈汉，我愿你勿弃勿悲。 你将拾起以往绽放的笑容度日，期待下次聚首，见你安康。晚安，陈汉。第六天，这是你走后的第六天，我渐渐理解到，你为什么要让我误会。 谢谢你对我的体贴，但是我还是好想你，好想跟你好好告别。你为什么要走？为什么要把我最好的朋友带走？为什么是我？ 才高中哎，为什么是我？我都没有好好学过，该怎么告别？却在一次一次的离别中扮演悲伤的角色。为什么是我？为什么是我？ 为什么是我？ 张翔，张翔，我终于看到你了。朝翔，对不起，是我误会你了。朝翔，你给我回来！陈汉，这不是你的错。 我的离开也已经是既定的事实。你现在啊，就好好生活。如果你愿意的话，请你帮我照顾一下张怡佳，她有点呆，这样我很不放心。我就只有你一个兄弟了，如果你不帮我，我也不知道该找谁。 知道了，但我还是很想你啊！哎，你不是很成熟、很独立吗？现在怎么变那么幼稚啊？哎，你是我最好的兄弟，我爱那清晨哥哥。好了，谢谢你哦，我该走了。答应我的事一定要做到，不要让我失望，我的好兄弟。 等一下，怎么了？没有，没事。拜拜，再见。拜拜。第七天。 我得到了你的告解，我会好好的过日子，并且遵守我对你的承诺。张响，我的兄弟。